Dobra, pokażę Wam jak będę nawijał tego drugiego głośnikowca, bo już jeden mam zrobiony. Tu mam taką samoróbkę nawijarkę y, z silnikiem y, z silnikiem bodajże tam 250 W i, i z przekładnią. Silnik, przekładnia, y, ośka 16, nagwintowana na pręt na 8. Jak widać tutaj jest zaklinowana jest już y, karkas owinięty papierem. I co? Tutaj sobie w tle lecą jakieś tam moje filmy na YouTubie. I będę nawijał. Drut przygotowany jest 0,20 0,25 DN2 na uzwojenie anodowe, drut 1 mm na ten na uzwojenie już głośnikowe, bo to, bo to będzie ten właśnie na tych, ten duży głośnikowiec ma wyglądać w ten sposób identycznie jak ten no i życzę miłego oglądania no. Nie zwracajcie uwagi na moje komentarze, bo czasami naprawdę się machnę, dopiero później jak oglądam film na YouTubie, to sobie myślę, Boże, jaką głupotę pieprznąłem. I... <laughs> Aha, przygotowana jest y, kawałek świeczki, parafiny, wosku, hotair, y, żeby podgrzewać, żeby wosk wszedł w y, taki zwykły hot żeby wszedł wosk, no i lutownica jest potrzebna, żeby tym wosk po prostu kapać na to uzwojenie, nie? Żeby wszedł, zresztą zobaczycie wszystko na filmie. Nie wiem, tutaj chyba postawię. Będzie widać może coś. Dobra, jest to single-ended, więc jedno bez odczepu, uzwojenie i działamy. Zaczynamy od założenia drutu. Musimy wziąć tak szurt kawałek.

Ten transformator robię bez przekładek, tak jak tamten, bo nie wiem, żeby mi to wszystko się zmieściło. Żeby mi to się zmieściło, to muszę tutaj tylko wosk, żeby usztywnić uzwojenia. E, co drugą warstwę wosk e, jedziemy z koksem. E, Musimy tak przełożyć przez otworek. Widać, się tak zakleił.

Pamiętasz, jak przez służba to wzmacnia e, zajebactwo. E, w sumie to można odciągnąć do tego podłódy całą. Tam też nie ma się tego argumentem, że no, właśnie to jest struktura generalnie demokratyczna, nieprzejrzysta, zdominowana przez kilka silniejszych państw, wśród których raczej już nie ma. E, więc e, to się zwłaszcza na szczęście, ale oczywiście nie Dobra. I zaczynamy winięcie. Thank you.

14 zwojów już. Jeszcze ponad 3200. Słaby marszcząc jest. Troszkę tu. Zacisnąć mocniej. No i dobra, i możemy iść na kawę. Zaraz Wam pokażę, jak będzie pierwsza warstwa. Dobra, pierwsza warstwa, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak to wygląda, zwój przy zwoju i, i, i co? I teraz wosk. Zaraz Wam pokażę, jak to, jak to robię. Wstawmy to. Mamy wosk, weźmy lutownicę. Delikatnie musimy pokapać na to, tak żeby ładnie uszczelnić z jednej strony każdy po trochu, żeby nałożyć ten wosk na, na, na przewód, nie? na drut. No, to ładnie obcieka, możemy sobie rozsmarować. Największa we Francji i w Niemczech i w dodatku e, tego to postawienie No i dobra. Mamy już wosk naniesiony, ale teraz, żeby on ładnie wszedł nam w międzyzwoje, to ustawiamy chota na 130. U mnie jest minimum, to jest minimum, co, co mogę ustawić. musimy przygrzeć delikatnie ten wosk się rozpuści, wejdzie. Nie wiem, czy kamerka pokazuje. nadmiar ściągnąłem palcem tego wosku. Wygląda cewka już nasączona woskiem. Ładnie się oblało i zaraz będzie będzie druga warstwa. 136 zwoi weszło na pierwszą warstwę, teraz następna, nie? I tak 3070 zwoi musimy machnąć. jak ten naciąg. Ale dobre. Dobra, niech sobie się układa, się nawinie, to zaraz się odezwę. Dobra, pokażę Wam jak nasanczam tą cerkę. Tak może z bliska. I zobaczmy czy tutaj stąd będzie widać. Widać. ją. Żeby drutu nie dotknąć grotem. To zaraz będzie. jest pokapane z jednej strony. Pokapiamy tutaj coś jest, pokapiamy z drugiej. O. Nie za dużo, żeby potem nam wszystkie zwoje weszły. co drugą warstwę można śmiało, bo smarować tak samo świeczko, to trzeba byłoby co jedną warstwę, żeby tego wosku trochę było. No i dobra, teraz może postawię tu. Zaraz, zaraz, zaraz, gdzie to cewka widać? Widać, zaraz zobaczycie co się dzieje z ceweczką. przekraczamy 130 stopni. Żeby drutu nie potopić, nie? nadmiar ścieknie. palcem. No i dobra. Wosk wsiąkł. E, więc zaraz przestawimy. No, a mam ile jeszcze? Znaczy mam 711 zwojów już napięte. sobie się winie. nadmiar wosku. Nie chcę, żeby go było tutaj sporo, bo tu ma wejść 3700 zwoi. 025 i 120, 107 zwoi yy, jedynki jeszcze na ten wejdzie na tamten weszło to i na ten wejdzie no dobra niech sobie się winie i będą wszystkie transformatory już do tego wzmacniacza. To już jest ostatni, nie? Także ja pozdrawiam. Dajcie tam łapki do góry. Jak chcecie, to mogę nawinąć Wam do puszpula transformator konkretny. Zaraz będzie koniec warstwy, także na razie. A tak wyglądają właśnie dwa transformatory i mniej więcej rozmieszczenie elementów. Dajcie, powyciszam tu trochę. O. Mniej więcej tak to będzie wyglądać tym, że dojdą osłony z y, aluminium, takie identyczne jak szasi No i brzegi. Brzegi będą z drzewa takiej wielkości. Też te boki. Tylko, że z tego ładnego drzewa. No i już takie wielkie to to nie będzie. To by było na tyle. Dzisiejszy dzień zakończony. Transformatory wszystkie są posprawdzane. 10 watów śmiało przyniesie, nawet 20. Grubym drutem winięte i i to by było na tyle, no. Jeszcze może małe zbliżenie, jak to wszystko wygląda. To te, te kółeczka to pokrętła są tylko, nie są jeszcze zamontowane potencjometry, także tak wyszły trawka i zasilające główne a tak w całości